Virusi vipya vinavyoitwa korona vinasababisha ugonjwa unaoitwa COVID-19. Ni rahisi kupata virusi vya korona na vinaenea duniani kote. COVID-19 inaweza kuwa kali na kuathiri upumuaji. Inaweza kusababisha maambukizi makali ya mapafu. Ni muhimu kujilinda. Linda familia yako linda jamii yako. COVID-19 inaenea kwa urahisi, ndio sababu sote tunahitaji kujilinda na kukomesha kuenea kwake. Hii hapa unayofaa kufanya. Kaa umbali wa mita moja hadi mbili kwa watu wengine. Hiyo ni angalau urefu wa mikono miwili. Salimiana bila kugusana na mikono yako kila mara kwa sabuni na maji kwa zaidi ya sekunde 20 au tumia kieuzi kilichotengenezwa na kileo. Kohoa au piga chafya ndani ya kiwiko chako, siyo mikononi. Ukitumia tishu, itupe mara moja kwenye pipa la taka au unawe mikono yako epuka kugusa uso wako, vaa barakoa au kitambaa kufunika pua na mdomo wako ukishauriwa na mamlaka ya afya katika nchi yako. Ukimtunza mtu ambaye ana COVID-19, ni bora kutumia vifaa vya kujikinga au PPE kuzuia maambukizi. Hii inaweza kujumuisha barakoa, kinga ya macho kama miwani na glavu za kimatibabu. Ingawa katika hali nyingi kukaa umbali wa mita moja hadi mbili na mtu mgonjwa kunaweza kukusaidia kuwa salama. Ni muhimu kunawa mikono yako kwa sabuni na maji au kutumia kieuzi kilichotengenezwa kwa kileo kabla na baada ya kumtunza mtu mwingine. Kaa salama, leta utofauti.